大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第五讲要讲些什么呢？ 愚顽人，你在哪里？真言第一章二十二节：你们愚昧人喜爱愚昧，邪慢人喜欢邪慢，愚顽人恨恶知识。要到几时呢？啊，每一个小孩子。 都很喜欢大人称赞他们为聪明的孩子，他们很开心，然后也非常的自信起来。大人呢，听到别人称呼他的孩子是聪明的，他当然也是很开心。虽然有些时候他不觉得他的孩子是很聪明，但是呢，听起来也是很不错、很舒服的哦，这样也会拉近关系的。 所以有些人就是很喜欢，就是动不动就称赞别人的孩子，这样也可以拉关系啦。哦，是真是假，哎呀，就放一边啦。哦，不过至少大家都开心。哦，那大人也是一样啊，没有一个大人喜欢是被人家称呼为你是笨蛋呐，你是愚笨呐。当然有人说啊，你是聪明啊，啊，当然你也是非常的开心的，这也会拉近一个关系的。 那今天我们所说的重点呢，其实就是圣经里说的，就是鱼王人。那鱼王人我们怎么样去讲它呢？那基本上我们把它拆出来就很简单，就是在智商上哦，他是这个呃愚笨的哦，就是所谓的人所说的笨蛋这样啦哦，白话一点讲。那另外一个呢是玩玩就是。 品格上，哎呀，这个人是很顽固的，所以我们可以这样讲，就是愚笨又顽固的人啊。所以这个是圣经里面在当中呢说，这些人呢，他们恨恶知识。当我们讲知识的时候，上一回我们讲哦，这个知识，我们说知识是这个在社会里存在的啊，它实践出来了。 然后就成为知识，所以各门各类都可以有啊这个知识。那也这样说呢，我们的这个信仰呢，也是在这个社会里面的啊的其中一样的范围。所以呢，圣经也可以在某一方面就称为是也是一种知识。所以在这个呃知识的当额呢，很多时候啊就。 作为是说哦，这个圣经的知识呢，是能够帮助人能够去啊成长，帮助人能够呃得到这个呃导人向上啊做好事。当然，基督徒也说哦，圣经的知识引导我们有这个知识能够寻到永生的这个盼望。所以基本上呢，就是说圣经啊也是属于一个知识的一个范围。 因为他是指导这人在往某一方面去的，而我们基督教呢，可以说我们一般啊，可以说重点啊，可以说你在任何的一个的呃聚会活动，都都有敬拜赞美的啊，都有敬拜赞美啊，所以基督徒基本上都很会唱诗歌。然后另外一个呢，我们都基本上也会有这个呃听到。 分享的就是打开圣经，用圣经来作为我们人生的一个指引。所以，作为基督徒，大概呢，我们都也会知道说啊，问你哈啊，这个呃，基督徒最看重什么啊？呃，一本书哇，大概十个八十个九个都答对，都都会说是圣经哦啊。我们也知道，圣经是我们基督徒的呃。 人生的这个所谓的权威啊，是上帝的权威，所以是指引我们是脚前的灯路上的光啊，啊，指引我们的人生路啊，所以啊，你问基督徒啊，什么是呃呃重要的？哇，圣经很重要啊，上帝的话也重要吗？啊，非常的重要，所以是非常非常的肯定，而且是基督徒给一个绝对的一个答案的啊。 但我们按圣经来说呢，是当时圣经真言书的那个背景，说鱼王人的时候哈，啊，这个时候是背景是什么？可以说很大很大很大的部分，在圣经里面的对象，就是在就业里的对象，针对的都是这些上帝的选民啊，犹太人。 而这些犹太人呢，基本上是从小的时候呢，他已经是很熟悉圣经的这些人，所以他们也谨守啊这个圣经里面的教导。所以当时这个圣经啊记录的时候，基本上就是要针对当时的犹太人，这些是熟悉圣经的人啊，但是呢，却是什么？却是有熟悉圣经啊，知道圣经，但是呢？ 却没有好好行出圣经的，所以他们没有看重上帝的话语。所以他们虽然哦，在家庭里面啊，在他们的信仰里面，常常都听，常常都讲，但是呢，他们恨恶这个知识，恨恶上帝的教导，没有看重他。所以知识一回事，但是呢，没有顺服去行。 所以圣经是说他们恨恶知识了。那我们也按这，假如没有记错，上一次我们曾经讲过基督徒啊，大概我个人保留了啊，这是我个人保留哈。那大概我想就是说呃，灵修啊，读经啊，保留。 呃，信徒，我想最多是有五十八仙了哈，可能我已经 <laughs> 很给面子了，也很很保留的说，最多是五十八仙的基督徒会有灵修啊读经了哦，这个相当保留了哈，啊，也不要讲到太太太糟糕太少了哦，不过呃，五十八仙了，哦，这是上一回讲的，那是另一方面呢，也也没错，可能是来崇拜的。 呃，信徒可能会比较多一点，所以可能他们也呃个人没有灵修，呃读经，呃个人的各种原因啊，忙啊啊各方面啊，哦，哦，但是来崇拜，怎么样来说，他一定都会呃有听到上帝的话语啦，所以呃听久了，大概一些熟悉的经文，他们大概也说得上来了，所以他们也是有有有听啦。 所以也也可以说是知道圣经里面的呃知识啊，信仰里面的这个知识。所以呃，我们呃在这样的一个时代里面呢，我们就会发觉到啊，这个呃信仰啊，有些时候我们真的是受到很大很大的这个呃文化的一些的影响，在我们很多基督徒也现在越来越理性化了哈。 然后，啊，也很看重人权呐，啊，民主啦，所以现在变成是过去，你真的是说啊，上帝的话语就是权威啊，牧者的教导我们就是要顺服学习。但是我想，我们现在没有人敢说上帝的话语不权威啊，但是呢，我们也不敢说，哎呀，牧师的话我们不听。但是实实在在呢，我们听了很多。 上帝的话，我们所谓的权威牧者的话啊，讲台的分享、组织学的教导等等，我们也是也听了好多。但是呢，当我们有多少时候呢？我们是认认真真的来去遵行、听取，然后去自行出来呢？按当时的背景，我们可以看得到的就是。 那智慧人，他们就是在街市上，啊啊，街市上啊，城门口、城中广阔的地方啊，是呼喊啊，大声的发言讲，讲出上帝的这个话语啊。但是，在当中呢，这些人有多少的听到呢？他们听得到，又有多少的去行出来呢？ 所以圣经说，这些人他们其实都有很多的机会，从小听到，然后在街市、在城门口都能够听到，但是呢，他们却被圣经里面所说的是愚顽人、愚笨、顽固、固执、恨恶上帝的话语，到底要到几时呢？就是上帝的话语没有认认真真的去遵行。 听了只是听了，好像，呃，圣经里面所说的雅各叔叔说，听到是听到，但是没有行到，啊，所以今天我们在这里呢，就是这个重点就是要分享的，啊，我们今天我们就好像圣经的，呃，那时候的背景，虽然我们没有他们熟悉这个圣经这么多，但是呢，在我们这个时代里面资讯。 哦，发达的一个环境底下，哦，真的是你，呃，在手机上，在这个电脑上，啊，在呃节目上，哦，你真的是可以随时有许多版本的圣经，还有许多的这个呃呃牧者传道的讲道，还有许多的有关。 上帝话语的这个教导的节目，哦啊，是很多很多的哦。当然还有呃，你们喜欢熟悉的呃，出名的这些牧师啦，啊，学者啦，啊，这个各方面的这个呃领袖啦，啊，其实他们都做很多，所以我们很多机会听，但是就。 很多时候，我们就会随着我们个人的这个人权意愿，听是听，但是就把它当成是一种资料啊，作为参考啊，然后让自己来过滤过后，然后让自己随着自己的利益、好处、兴趣、爱好、自己的意愿才决定。 来选择要听这块，不听这块；要接受这个，不接受这个。所以到头来，圣经就变成是我们的一个参考的材料。但是最终，谁是真正的主人？谁是真正的掌权者？不是上帝为权威了。 不是上帝为脚前灯路上的光了，而是由我们。我们喜欢的，我们就拿起来，这就叫做断章取义。我们不喜欢的，我们就放一边。支持我们的，我们就把圣经扩出来拿来拿神之眼拿来讲别人；不支持我们的，啊，我们就不管他。 啊，就算别人跟我们讲，我们也当成是耳边风，我们没有认真的去听来遵循。那今天讲台的信息，每一个礼拜都有讲到啊。我们不讲其他什么主日学啊，什么呃其他的节目啊，基本上信徒都会去崇拜，所以啊，都在信息当中，我们都应该会听。 但是每一个礼拜讲到啊，大家有没有认真听？也应该是有啦，哦，很少打瞌睡啦。不过听了，是到底啊，听了多少，遵循了多少？特别是那些我们听了不喜欢的啊，那我们觉得很难的，但是是上帝的话语，我们是否是认真的去遵循呢？还是？ 我们只是听听爽爽，然后按自己的意愿、自己的选择。那圣经就告诉我们了，当时就是这些人。上帝的话也讲了，他们恨恶，不听责备，不听训诲，他们没有悔改。 听听罢了，而最终圣经告诉我们什么？他们必为自己呀，哦，就是必为自己啊，吃自己结出来的果子，也必然是充满自己设计出来的计谋，因为没有顺上帝的意思。 唯有听从我的，必然居住得享安静，不怕灾祸。上帝祝福他们，所以求主帮助着我们。今天问题问余华人，你在哪里？我说余华人在教会。 对，祈求主帮助，我们去祷告。天父上帝啊，你的话语是我们教会看为的权威，是你所漠视的。你的话语不是给我们只是明白知道一些的知识，乃是要督促、指引我们人生路，给我们。 丰盛的生命给我们成长，而在当中，或许有些时候是随着我们自己这个老我，我们会抗拒，我们会不喜欢，我们会讨厌。但是主啊，你的话语就如同两刃的剑了，是就是要帮助我们，让我们在当中能够有所的改变，有所的回转。 所以帮助我们圣灵充满，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与我的动力，请大家能够在各方面来支持、点赞、订阅、关注、转发，支持也带到。 那在这里也稍微的报告一下，那也希望是马太牧场接下来能够呃有这个所谓“我问你答”的这个节目啊，能够呃来牧养着呃信徒啦，啊，就是我们信徒有很多的这个问题啊啊，这也是我几天前。 跟一个应该是一个姐妹也不认识了，就是提议要做这个节目。她说：“是啊，是啊，我们基督徒很多问题，很多问题。”那我没有问他什么问题了哈，那就就是真的他所说的很多很多问题。那我想呃，就是希望我有这样的一个呃节目，但是呃，信徒到底有什么问题？有些时候我们牧者，我们假设是信徒好像懂很多，然后我们也没有，有些时候也没有说。 呃，在他们当中，所以真有些时候不一定知道啊。其实真的是问题，呃，信徒是有很多的，所以希望呢，就是说你们能够在那个 YouTube 啊，就是呃用电脑来看呐，用电脑来看那个 YouTube 的话哦，呃，我不懂手机可以不可以啦，哦，应该是不可以吧？哦，不知道了。不过总之就希望你们能够在当中留言啊，能够有一些的，呃，就是将。 呃，听到或者认为知道的一些基督徒啊，呃，面对的一些的呃信仰的这些的问题，呃，特别我就希望是属于实践性的，因为呃呃，好像那些神学啦、教义啦啊，那些很深奥的，呃，我就觉得是可能呃我不够资格了哦，呃，也不是我的这个呃托付了哈。 我的托付比较是属于呃那些所谓的啊道成肉身式的啊，能够进入人群的比较实践性的啊，能够啊实实际际啊的呃生活上的需要的啊，所以希望大家能够呃提问哦，也可以去问问其他的信徒了，有什么问题，然后在 YouTube 那边呃回言啊啊反映一下。 然后我就会以后就收集了，收集到一定的数目，就是哇，这个很多题目，这个很题目都是人家问的这一类，哪一个题目多，我就做哪一个咯。当然很肯定的就是神学教育，可能就会比较少了哦，啊哦，所以啊，希望大家能够也在当中来做参与咯。好，所以请留言，提供基督徒所面对的实践性问题，啊，所以。 三五，我们再见。耶稣爱你。